我是阿峰，对，我很少在别人办活动上来讲，因为我是专门办活动。对，这是我的介绍，我很害怕死那里，屁股很大，所以看到我不要骂我屁股很大，因为是天生。转过来给你讲，对，我侧面就可以明显感受到了，这自身不太大哈，不好意思。我们焦点我们每个月固定举办一次，然后我们现在在台北、桃园、新竹、台中、高雄、淡江、民传、原色，我都有做举办，然后至于什么是焦点，我后会后面会讲。 然后前面会先介绍为什么我要办酒店。像我店在外商，然后外商就是福利好、公司大、薪资好好跳。那我为什么要离开？因为只做了三个月。我为什么要离开？因为我们福利再好，我们公司大家程车不用钱。那我们公司就是每天都有吃不完的东西。因为我要跳这个循环，这边大部分都是工作者，大家都有玩过的循环，就是礼拜一到礼拜五，你非常痛苦，你非常想要离开公司。 然后礼拜五的晚上，你发现哦，Friday a Friday night，我就好好玩。礼拜六又认真玩，然后礼拜日就不就是想做 m o t e 也不想，就这样过去玩。可我发现你要让自己有做梦的时间，这是一个厕所。事实上，这个厕所，我那时候每天在公司，我上三次厕所，这三次厕所我各上会上十五分钟，因为那才是唯一让我拥有时间做梦。那是什么？让我那的梦好像有点臭臭的哦。 是什么让我愿意舍弃掉外商工作？是焦点还是伙伴？是让焦点本身我觉得还好，或者是伙伴。这群参与的人，我觉得人才是我愿意为什么要留在焦点继续办。这是我们的规则，我们这两分钟自我介绍不限人数，每个人都都能做自我介绍。你只要留三个关键字跟一个图片，你就可以自我介绍，介绍你自己，让别人更容易认识。这是我们的第一个规则。第二个规则是九分钟的分享，九个。 这分享就很 free，我们分享什么都可以，就像跟在台北一样。有人分享跟爸妈吵架，有人分享在大陆创业，有人分享表演的宣传，甚至有人在那边冷笑话。就九分钟，你都不知道他讲什么，就过去了。那为什么我要做聚会？很多人都想啊，创业很多种，你可以说，p 我这边有 Facebook、b o o k Q Search，这边有红通，这边有其他有的没有的。为什么我要做聚会？ 为什么呢？因为我觉得台湾人缺乏，这实际上是一个舞台，这个不太好的。它是一个舞台，我觉得台湾人很喜欢听演讲，可是台湾人喜欢听演讲，可是他并没有，并不敢站在舞台上。的原因是因为没有一个舞台让他发挥，所以我建立一个舞台，可以让大家都能上去分享。这是我们第一次的聚会，也是一样，就是画面很糟，对。我们第一次聚会只有二十个人，然后二十个人就是非常稀稀落落，都没有人要上去演讲，没有上去分享，所以我们第一次是要举办什么惨。 重点是我还亏钱，OK。办了电视之后，我发现越来越多人愿意分享，而且会做经济准备。像右上角这个就是他去做，他毕业专题是一个 fashion 的一个展览这样子。左上角是一个人想要出书，他不知道怎么出。他今年五月确定可以出书，因为他的焦点找到了有一个主编的朋友。然后这是关于 A 的故事，是他妹妹是一个精神病的嘛？然后他想要做一些，帮妹妹做一些什么，他不知道怎么做。他的焦点讲了他跟他妹妹故事之后。 大概有十个人愿意过去分享他的资源去帮助他。这个按摩这个对，这个按摩这个也是那个，就刚刚讲出书那个人，他从小到大很会读书，可他不知道怎么突破自己，所以他焦点分享他出书的计划。今年五月他确定要出书了，虽然不是一个很有名的作家，我们还是帮助了他这样子。透过分享，实际上站在这舞台上也是分享，你可以帮助别人，被人帮助，找寻伙伴，工作放松。 找寻你的灵感，整个城市实际上就像你家庭一样的存在的元那那们交点想做就是让你成为你生活中的一部分，就像你跟他拍片一样，每三个月举办一次，就在这边。然后我们有办电影微播影，有贺贺新春圣诞节，之后还会有华龙舟，那个谢耀辉好像蛮想华龙舟，我们就会想到华龙舟。对，这个亚名罗，不知道什么亚名罗哈。 也不是我特别，就是很迷惑。对，这是我们之前去一个地方一起画画，这是全部我们台北的志工伙伴就一起在那边画画，然后花了三千多块，不知道画什么东西。然后这是我们台北的活动，这 Q r code 应该扫不到。如果哎大家不想扫，没关系，这时候可以问我。然后我们只要到两百块，我们固定在每个月第一个礼拜六的晚上，然后让大家自由交流、自由自由发挥这样子。当然，我们也是有遇到很多困难。 其实我知道我们困难很多，就是因为我全职在做这个，所以我们需要更多的合作机会，而且我们西港要帮企业做焦点，然后还是台中我们人数一冲不上来，包括什么？所以如果台中有认识的朋友，可以帮我们做宣传这样子。然后最后想邀请大家拿起你的可乐，拿起你的台笔，我们为自己的人生喝彩干一杯，Cheers！ <laughs> 我干。